Ayaw na kitang kasama Ika'y nakakasawa Huwag kang umastang parang Napakahusay mo sa kama Tumigil kang walang iyaka Panahimik ang bunganga Tigilan na pagiging gaga una muna sa lahat Di na ako natuwa mula nang yung pinagkalat Porkit ba nagustuhan mo nung ako yung kumagat Nilahad mo kaagad na si Daryl masarap Tangin na lakas mo naman Gagawin mo ang lahat basta makaskor ka lang Talagang isusugal mo ang iyong katawan Para magkatapos na lahat sa mo ko papaandaran Parang ang isang gabi sabi ko Baby, ibigay mo na yan sa akin Ibigay mo na yan na paulit Ugnayan nating dalawa gusto ko na putulin Kaya ayaw na kitang kanain Kasi sa una ka lang magaling I'm just saying Ayaw na kitang kasama Ika'y nakakasawa Huwag kang umastang parang napakahusay mo sa kama sisa si boy, meron na ako sa iyong ikikwento Tungkol doon sa taon na sa istorya maimbento Meron doon siyang talento na iba sa paningin Ipinakita niya at ipinatikim sa akin Tangina naman sinimula namin na magkasubukan Nalaman ko wala palang dating At aking naisip nagbago ang ihip Lumamig ang init kasi sa una lang pala siya magaling Baka nang ina Talaga bang nilayas ang kanan ng katinoan Para ipaalam mo sa salibutan Kung paano kita winasak Niluwayan at pinagsawaan Alam mo takit ng iyong katawan Nang walang kamatayan bote Gusto mo pang umulit pa sa lana kung pake Di mo na mararanasan ng romance sa lise Pero iba ka sa lahat na nakilala ko Wala ka ng kasing kami Ayaw na kitang kasama Ika'y nakakasawa Huwag kang umastang parang napakahusay mo sa kamay magaling ang gising Hindi nakatingin Sa una magaling ang gising Hindi ka makatingin Sa una magaling ang gising Sa una Sa una ka magaling ang gising What? <laughs> Cheesy boy Flow G OC Dogs XB